And now, Alfredo, tell Polly to get the car. We're going. Okay, Pa. I'll have to get it myself, Pa. Polly called in sick this morning. Huh? Polly's a good kid. I don't mind getting a car. On the telly, telecaro. Grazie. Sembra una tataglia. Ah, no. Del bicchiere di scotch. Pre-war. E non bevo. You know who I am? Io ti conosco. Eh, tu hai parlato con la famiglia Tataglia, vero? Io ho pensato, oro, parlarne io e te, di business. A me mi bisogna uno come te, forte. Io capite che non sei contento più con la famiglia Corleone. Capace che vuoi cambiare. Ti vuoi mettere con me? Ma sti soldi sono buoni. 50.000 dollari. Da principio. Sì. Me ne accorgo. Va bene. Right. Huh? <laughs>